んな感じで今回はプールパーティーなんでお弁当にしましたはいプールで外でね食べれるように今こんな感じです、えー、お弁当詰めてえっ、ー、と内容はおにぎり2種類わかめとなんだっけゆかりとグラタンとミートボールと卵焼きと唐揚げとブロッコリーとトマトですはいあーもうすごい 十五個作りました <laughs> はいジェーム先生ジェーム先生熱い汗だくですありがとうございます揚げ物係やってくれましたはいでででですね外でははいみゆちゃんがあみゆちゃんとくみちゃんが、えー、ゲームの打ち合わせをしててはい今ここスイーツができてて じゃじゃーん外にバルーンをねまたお願いしました今日暑いからめちゃめちゃもうプール日和だから見てこの晴天ねはいこんな感じで準備を10歳の誕生日のあもうどんどん割れていくはい準備したいと思います Thank you.

This is Ulali of the house in Bali. Talk better na kimi no tamani. Yeah, yeah. 今日は君のハッピーバースデー特別な日見ながらってドレスコードは水着でだなんてめっちゃセクシーやみゆらしいね balik no kamigami no shimakala maleる君だけの偉大なストーリーありのままでいるだけで他何もいらないよ Don't worry taku 可能性中みたく無限大 Let's do it killing やろうぜ目いっぱい一度きりの My life He wanted I. and 平和に愛ここは楽園神様のアイランド Everything's gonna be alright Everything's gonna be okay ありのままでいいよみゆみゆのまま泣いてラって Hey うまれてくれてありがとう君はパパとママのダイヤモンちっちゃな可愛い赤ん坊いつの間にかレディー、えー、You are so beautiful 生まれてきてくれてありがとう君はパパとママのダイヤモンちっちゃな可愛い赤ん坊いつの間にかレディー、えー、You are so beautiful、うんうん、You are so beautiful、hey. You are so beautiful. Hey, hey, you are so beautiful. Emma. why you? I know. go? Hey, so, so, you are so beautiful. Hey, hey, you are so beautiful. Hey, hey, you are so beautiful. Emma. why you? I love you. Ah. Uh, Mucha happy birthday to you. Thank you very much. Oh, family arigato bari no kami-sama. This is Bali in Bali 2023 March. ったね、滑る負け負け終わり。じゃ、ま、負け負け負け。負け、アウト。 はね外れおまけ <laughs> It's yeah. yeah. Okay, so who has X? X X X. I got, I got none. Okay. But I also got star. Okay, okay. First X. X has this. Exchanging. Thank you. X. You got, yeah, yeah, yeah, X. got it. Okay. X. Yeah. Oops, sorry. X. So stars. So me, you're gonna give. Magic. これで。マジック。はい。

ラッキーガールよじゃあまたみんなで遊んできてください。じゃあね、フリータイム。

何それ It's a candle. Candle. Candle. um, so you need to open it like like my. Candle. Wow. 作ったの？あいい匂い。あいい匂い。バニラやん。That <laughs> is natural wet tissue. It's a wet tissue i to open it though. Okay, whatever. open it Okay, one. one more. good though. これ書いてまた売れ売ればいいんじゃない Thank you! 誰誰 어때요? Hey. Mm, this is Lali of the house in Bali. Bali.特別な君のために。Uh, yeah, yeah. Happy Birthday. 特別な日見ながらってるドレスコードは水着でだなんてめっちゃセクシーやみゆらしいねバリの神々の島から生まれる君だけの偉大なストーリーありのままでいるだけで他に何もいらないよ Don't worry 可能性中みたく無限大 Let's do it やろうぜ目いっぱい 敗一度きりの My life 平和に愛ここは楽園神様のアイランド Everything's gonna be alright Everything's gonna be okay ありのままでいいよみゆみゆのまま泣いてらって Hey うん、れてきてくれてありがとう君はパパとママのダイヤモンちっちゃな可愛い赤ん坊いつの間にかレディー h y you are so beautiful 生まれてきてくれてありがとう君はパパとママのダイヤモンちっちゃな可愛い赤ん坊いつの間にかレディー h y you are so beautiful、uh, uh, You are so beautiful Hey Hey, you was so beautiful. Hey, hey, you was so beautiful. Emma, why I no go? Hey, so, so, you was so beautiful. Hey, hey, you was so beautiful. Hey, hey, you was so beautiful. Emma, why you I love you? Ah. Uh, Mutual happy birthday to you. Thank you very much. old oh, family. Arigato no Kamsama. Terima kasih. This is Bali, in Bali 2023 March.